Du vil ikke tage hen til en vulkan, der er ved at gå i udbrud? Jo, men jeg står her lige ved vulkanen. Hej, mit navn er Martin, og velkommen til Sindssygt Spændende. I dag skal vi kigge på den vulkan, der netop er ved at gå i udbrud på Island. A spectacular sight in Iceland today. A dormant volcano in Iceland. a volcano in southwest Iceland has erupted. Oj, det ser nice ud, mand. Ej, hvor ville jeg gerne tage op og kigge på den vulkan. Skal jeg tage dig op? Nej, det bliver sgu nok svært. Jo. Det kunne være så fedt, hvis sindssygt spændende kunne få nogle billeder af den vulkan, der er ved at gå udbrud. Men vent lidt. Sindssygt spændende har jo allerede en Islands rapporter på Island, nemlig Mohammed. Det kunne være, at jeg skulle spørge Mohammed, om han gad at tage hen til vulkanen og tage nogle billeder. Nej, det skulle nok være farligt for ham. Øh, det er en vulkan, der er ved at gå i udbrud. Der er ikke nogen, der tager hen til en vulkan, der vil... Jeg får lige at vide, at Mohammed allerede er taget hen til vulkanen. M Mohammed? Hej Martin. Du vil ikke taget hen til en vulkan, der er ved at gå i udbrud? Jo, men jeg står her lige ved vulkanen i øh, Fagardasfjall. Og øh, der, har, der vi er en lille gruppe, der har valgt at tage os en, øh, ja, hvad meget, 5-6 km herop til. Vi parkerer dernede ved kysten, øh, og så har vi gået den helt op til vulkanen. Okay, før jeg spørger dig, om det ikke er super farligt at stå lige ved siden af en vulkan, der er ved at gå i udbrud, kan du så ikke fortælle mig, hvad der er specielt ved den her vulkan? Jamen det, der er så specielt ved den her vulkan, det er, at vi befinder os faktisk lige ved, lige ved det, der hedder Reykjanes. Øh, jeg vender lige kameraet, så I kan se det bedre her. Og øhm, vulkanen Fagardasfjall øhm, har ikke været udbrudt i 6.000 år, Øh, og hele området her, som vi ser her, er Reykjanes. Og øh, Reykjanes har ikke været udbrudt i 800 år, så det er første gang i 800 år, at, øh, at vi ser det her udbrud. Okay, men er det så ikke super farligt at stå lige ved siden af vulkanen? Jo, altså man kan godt sige, at øh, selvfølgelig er det farligt, og man kan godt mærke varmen, selvom man står, ja, jeg tror jeg står omkring 1 km fra vulkanen, som I kan se her. Øh, men, men selvom man står en kilometer fra vulkanen, så kan man stadig mærke den her varme, hvilket er så fascinerende. Det der så også forekommer, det er, fordi nu vi kan se herover, så, skubbes, øh, så, bliver, så bliver klipperne skubbet mod, øh, mod syd, altså mod nord også. Øh, og det gør, at vi faktisk får sådan små jordskred ved kanten her, så det er faktisk selv på at komme tæt på, på der, hvor, hvor, hvor lavaen, øh, eller hvad hedder det, øh, bevæger sig. Øh, vi står her i Faklersfjall, øh, og det her vulkan, den er så vidt jeg, har, så ved, så vidt jeg ved, den er blevet omdøbt Geldingerdalot, eller Geldingerfæt, den er helt ny øh, vulkan, som vi kan se her. Mohammed, det var mega godt at se dig igen. Øhm, tak fordi du gider at risikere livet for videnskaben. Derudover tror jeg også, at vi er mange, der er en lille smule misundelige på, at du har set en vulkan, der går i udbrud. Det er også godt at se dig, Martin. Øh, super god, godt initiativ, og det er altid spændende at følge din kanal. Og så vil jeg sige til alle, der ser med, øh, subscribe, øh, Martins kanal. Øh, det er kun facts og kun kloghed og mere og mere kloghed. Og mange hilsner fra Reykjavik, øh, Nordens, øh, hvad hedder verdens nordligste hovedstad her i Island. Vi ses. Nå ja, nu er vi ikke i Reykjavik, nu er vi i Geldingadalus. Hilsner fra Geldingadalus. Hej hej. Tak skal du have, Mohammed. Pas på dig selv. Og det var altså Mohammed, vores Islands reporter, live fra vulkanen. Hvis du er interesseret i flere billeder af vulkanen, nordlys og alt muligt andet fedt fra Island, så kan du følge Mohammed på Instagram. Ellers så vil jeg bare sige, at Island, vulkaner, der er ved at gå i udbrud, og at risikere livet for videnskaben er sindssygt spændende. I stedet for at kigge på mig, så kan vi kigge på de her flotte billeder af vulkanen, her er en subscribe-knap, hvis du gerne vil se flere videoer. Der er en ny video hver søndag. Det er jo altså meget nice. Vi ses på søndag.